另外嘛，妈咪那路点说，就是在司法仪式就是每年挂花花边白富狼哦，它的菊花边我都是有，木头头、的腿嘛、泥土的土蛋、手抓的那嘛我出了。司法一式你们其他去项目，妈咪听妈那路点说啊，鸡蛋秘密，你外第三代里，初三是一个瓜，都查出机关陆地就是木木瓜、俺娘手瓜，那时候落地就是三下就管那时候吃起来只可是，然客去那时候我们我就是。 那是那几年，一个瓜，你我的三袋里抽到啥子的，一十枚瓜皮赔付干嘛？母子是在二里豆仓是二两百了，瓜皮付给妈妈母子。辛苦瓜嘛，十里是十里嘛，花母子努力嘛就嘛辛苦，但努力努力活过来。小猪嘛，一岁在努力照顾的是努力瓜猪嘛，司法也是那力瓜嘛。你努力养嘛，养苦你生你努力努力活过来。妈咪听嘛，那老天嘛，苦了瓜比。天有理，天有理瓜，一手手里比大干嘛？母子是想嘛，你父母干嘛？母子是。 明年米都指望，菩萨是的，明年苦三年，可苦好看哦。听明年是苦三年，但忙那那那司法意思苦涩，老样嘛一上都涩，蒙古都土光嘛苦涩。但八九四，他有的就那块结构是下头巴拉子，听面年十一说明国比电脑老天飘了子，木我都脱个贴贴子，意思就是蒙古那么听嘛娘，我手里一九八五带古蒙古那么一说代个大佬，听明年是嘛娘。

俺们的话讲，我一手一手，一木个都拖儿，俺咯，木个多拖儿，天天百年死怕一世，得嘛俺咯，木个多拖儿，天天嘛，天天百年一世怕年，死怕一一世俺咯，阿女嘛是石头挂可是六阿只挂，我三年没能做师不带木个咯，我三年一米一十五的木格咯，木格嘛，个别，马格嘛，个别木，哎，木格，他们阿是。 嗯，可十六天不璃光，以色列拉草布闭合，草猪绝壁有一绝壁直隔壁立着皮的一十只啊只，只看么子没个大忙阿罗。我那天嘛呢，以色列拉草布一窝花骨朵光，我三边天里那么草猪绝是绝啊是秘密有比二呢，哈过比有比二带速度，哈的不过比速度都啊灭绝了。他妈呢，可十六天毛里单，我三里一九八五单。 嗯，俺们马哥么，过去去俺们土沃的不安咯。我的俺的米去试试土沃，关马提马可老开，有哈土沃关嗯，我山里没能咋说不得？木哥们忙啊啊！一咋地司法意思就是带木个哥们土沃的不安咯。我的呢，俺们是哎去十六天保安呢。我山里没能咋说不得？木个是不当马啊是？俺们学我李伯娘，我山里一样必定木个是。 一二比业，一二八阿里沙腿子，你十年阿里沙腿，阿里椅子你十年阿里椅子，嗯，不打嘛拖我是抽丢格嘛拖过去不咯？我哩人木个事，比俺们啊布说比抽丢事，人家木个事话嘛咯？我们不都很务虚，屋里不拖光，衣食的变嘛在花钱。阿爸哩话咯，我才支付了，是爸爸年我才十五咯。我之前哩我沙腿嘛忙啊，我奈过一米一点嘛咯，比是下拖哩嘛，那那有点嘛个了咯。 我往头吃力推嘛，吃子。我讲爸爸，那讲爹嘛比爸爸娘我讲爹嘛我们知了。我脑袋别个嘛别去讲我之前个比别妈妈啊。我讲爹嘛爸爸的一米一一喽。你讲妈咪那路是不？ <coughs> 妈咪他妈管六年的，那我什么力不透光？一四台四五四台又着了。我们你啊，帮啊是，我们你啊，木个收啊咯。我之前个比我夏天嘛妈啊。 我也没有，我下去嘛人家爸爸，我那个电视下去电嘛安了。侬我你去电就见面。我你那个腿嘛忙啊，别嘛安了。为你别你什么呀？马蹄马裤子开源头，龙什不瓜，龙什我梨不瓜？路你不娘，你那妈妈命那了是不？是把意思七我嘛就。阿爸比上年上有事阿爸发了嘛安了。我们不头秘密，以后花破，别嘛你他妈不头多了嘛安了。哎，一十五三嘛不养啊。 一十来五，上你几行不啊？阿们一来五三百万那有那，凑六百万呢，马天嘛过路卡多，人生我离不过六十年，哎，陪都难嘛阿罗。二六百年过过一年，花过的票了是，木过几年天，几乎三比对五嘛，对五个是凑着票了是，九八票了是，两不都都过什么嘛年不大了，皮里皮头二，你他妈我自个比，你自个吃孬路年。 我哩一直觉得护肤狗边别打路，那狗天嘛护肤隔天一见天明啊，你嘛在头。你没多啊就护肤狗呢，而我身为里不脱光，一四年，我三的某个嘛在出生啊是，我三年我时候去他妈的比不打嘛在弄么了。我哩那白米某个都偷瓜吃了才呢。 이츠 쳇데마 필로 te ma 무그 나마 i bia ke pi lo, mungu na ma juwa te ma nya, vusa li te hua ma kwa shi te wo, ma na ma te ma nya, bi ma le

一是一直吃嘞，木个格嘛，我是阿妈在木个你说呢，木个我，你木个那么在，就生，没吃瘦啊，达不到木个我。无论你木个都偷过呢，只怕意是在吃上嘛就，木个都偷过呢，一直吃啊，没乌撒的化肥了是。你那个需要嘛米啊，就一多哩，木个都脱呢，只怕意是在忙啊咯。木个都脱呢，只怕意是一直吃，木个嘛就木嘛啊咯。我连你木个都偷，退克吃那么在，说你嘛是不人阿里两个我，我连你。 某个都拖尿啊，芝麻大，妈咪数在个了嘛？我是你边啊，只脚子里阿米，初次我不嘛啊只脚子里阿米，哎，没提不提嘛的，没收不呢啊，都一过了我是不，脚子里他妈尿喝几过了。我了你，某个都头脱么管？一天不打嘛，泥土脱脱，天天嘛泥土脱脱管，收泥上嘛米一天不打嘛尿，一收就收一某个都头个，别嘛尿，就嘛不都白嘛阿罗，是些拖光。 别追妈着路，马哥嘛比母哥嘛嘛水嘞高，马哥都头鹅比母哥都头二嘛水嘞高。是怕意思，你明年过天天马哥路，马的都石天嘛，你吃顾吃过；马的都石天，你吃顾吃俺六百年， <clears throat> 以我带一马哥嘛呢？二我住索里边，我以我头不怕不怕的比马哥对，是怕一思，我们明年过天天，我上边去俺娘马哥嘛咯。 Gole nyi, ma gsu nya 我们羡慕李伯国比，有大头国吃，马吃呢？马个地也马别去，阿老，为了你，马个都头后，白冇你听冇得，白冇阿老，为了阿白米，米米，哈利举过电视，阿米米米，马个冇里一点喽，马个都是听嘛，秋子国比谷子，一年一万代表咯，你妈你得预收，医生也没能，这是哪代表他妈就级别元咯？ 伊不他妈娘把血，他妈娘没能够节哩，我得破了。因为你们呢，我得比儿子过差了。为你要出着麻口袋，麻都麻你节了。我里伊说，我在屋都贴嘛啊多里阿了，别了。侬说娘为啥脱我得露个身？穿里穿皮带娘大了，别了。伊里伊话的侬说娘处理穿皮的。 去住那么长你无啥图我的路够，头里头 a 是神马的，父母干嘛没成？马格喽，白马币，n g 白马币，马格嘛币，加格嘛，培 a 币，阿门。review 白马马过来过，review 白马娘，马格嘛，我是你，木都图的，reparation 币白马阿罗。无论你你那么妈咪那罗师傅，他妈娘可有接嘛阿罗？无论你马格阿嘛娘。 如果我跑步，我咪马个跑啦咯，偷手跑步，我咪马个跑咯。哪里可以偷听马话？阿里私下偷，所以讲，哪里不一样？我讲么拒绝，我讲么离题，我讲么喝酒，我讲么杀了拒绝，我讲么马咪家具，我讲么木个过节，我讲么来票二句，我讲么出租酒店，能收不到咯。你那马咪哪咯？是不是收不到呢？阿里阿咪收啷个？ 我说你马哥都头白嘛？呢？明年光把裤子从外们马个巴拉罗，怕的死不比只干么怕不外面马个巴拉罗？我说外面一娃马哥嘛伢石头我就白，一娃伢穿着马个的马都马米结老太，我们不都马个嘛伢明明穿着伢头手都是马哥喽，头坐的脚喽，马哥嘛么脚。我说你领导妈咪那了师傅，咪咪阿里国壁手打伢妈咪过吗？妈都让我。 我说你车上没口袋，没都没米钱是，明明怕你师傅啥都割不一万两，又打了错不呢？车上没口袋，两没都没米钱是，我啥你没格么的，一万万呢？十八一声马拉特里米年光，喊你去按年抓了，怪一去二来去，喊你去喝麻去，为了忙了去，早晚都去，没事了哭，没得了哭哭，他他哭他奶他再来别么娘。 俺女台里搓木瓜皮，提渣提渣，妈多辣嘛，直接一毛。我说我们不明白嘛，他妈带伢妈多妈没家事，他就跑过我们带我三百克里边切割嘛。咪咪裤子从缅甸过来，过来的了。我问你是些土木瓜抬里装啊，我三百克伢抬里装啊，比明白。俺女嘛，我能一起画铺嘛画扑一摸，我嘛我明白的了。我问你画铺嘛怕伢，我上哪了？ 我哩，你初子啊，满都带满米钱咯，白么娘，听嘛不懂我咯。我说是石头，光铁了脚咯，铁面铁铁面，只光铁了脚咯白米。我弄么那路么那路，何不嘛发铁的嘛白？我那么怕木头铁的嘛白，比白么还值呢。初子啊，满都带无上，初子别可怜呀，无上别可怜，接个事，无上别可怜呀，初子别可怜，白克嘛啊罗。以上一坨我听你吃，只光奶茶么？白伢你们都你们都白伢奶茶么比别克么阿罗？ pāk mā ngā lō. Gōli nī nī nō mā mi nā lō sōbō, tī mā nyā tsō zā mā kī tēn, ī chī yē mā ngā lō. Gōli nī mā mi tī mā pā jā sō, mī mī nō nyā ān nī mā ngō nī ī chī, ān nī mā ī chī bē tā tsō zā mā ngā, ān nī mā nī 耶稣比耶尼那嘛，我特别嘛格勒，别嘛不多。安尼嘛嘛米呀，我啥嘛米啊？我哩我啥嘛米啊？是那边谈耶稣嘛米定啊？耶稣是叫个，耶稣九叫个，有国比嘛怕了别嘛，嘛米什么人？安尼嘛嘛米哦？我哩你尼那嘛米那都说，安尼你这里明年出了别个，我啥家伙？打嘛？咪嘛鸡咪嘛鸡，这里一只地蛋。 除了阿吉说比个世那么，除了嘛吉泰哩，除了最易那么在不十四年，世界是在白吹大嘛阿是，四百亿四阿米，除了比个世界那么一三年带一个泥土是，三年哥哥那么被就带了那么抓的嘛一年光抓了。我哩你按女毛无三毛明白嘛呢，他妈带白了。我哩你马个都脱，马个他妈那个明明能点水了，除了，有带一季意思，马坡木带记忆，花圃，马坡带记忆， 啊，你们迷信的一次一惊一乍嘛，妈咪那管能点谁了。我嘞人，我们啊一在老夫狗是四旁也是了。母狗嘛在，家猪把了那么比二娘，母狗都偷偷的不安了。我嘞你母狗嘛比母狗嘛娘没事了，过，母狗嘛娘不管的时光，我杀点狗比老母啊是，母狗都娘出的狗比老母啊喽！我们不都秘密裤子抽锅炉光，母狗嘛他妈勉励你，母大嘛他妈勉励你，秘密 kuzhu tsu kwa biya li chi liya ma bi mi ne bi wu sa chun hiyo li gu si kuzhu tsu liya kwa tsu pi te du lan shi jia te du li za pi za te ma i ji te li ma nya ma ta ma ma ti ma bi la ma nga lu ma pa li a li ma ta nya gu li 我哩，你娘，你侬妈咪那罗舒服？有娘妈打嘛忙啊，有在娘母跟你耍嘛，阿罗。虽然你妈给打嘛，你吃两把橘子；虽然你妈打嘛，你面子两把麻椒。妈给是不提有阿米三百是，花过去过嘛拉充阿罗。我哩阿米阿母母给都拖天天搬呐，你侬妈妈咪那罗舒服。 晒八是亩田有嘛忙啊？从了那边田里，是你们过一年是夏芝麻这么多都是，那不都是喂在田里？可是桑芝麻，那也不晒，也不吃，一年不最也得命嘛就，一年就写的什么？是啊，芝麻过花的是，明年啥年头去？在花的是，谷田有了母哥嘛头一年，母哥都头我了。为了你是先头瓜，你别觉得别有收购马哥嘛比母哥嘛，马哥都头饿比母哥都头饿。 别玛个罗阿们 teaching be review revelation 别玛马修拉库别玛有苏库，我哩尼阿苏尼阿木个嘛，他们个有苏库，阿木尼阿木个都头，他们个有索昂，木个嘛他们尼阿司法仪式，他们阿是司法仪式哩木个嘛马木不尼阿，我不在世阿别说哩阿土别尼阿，那你听尼阿哩，多么土阿嘛在世些土阿嘛在拉杰克埃尼，听嘴里。 苦，所以了点，米路怕嘛怕，之所以了点，我白米，是怕以色列摩个嘛嘛就不安尼啊，农夫杀了四个白马，多少年啊？怕你师傅一话题，十来年，我农夫杀了生啊，我农夫杀了叫我啊，我农我农夫杀啊，你个干嘛尼嘛你有事啊？你来那路嘛设备安尼白点我们？是怕以色列里边路，那我爸爸嘛那我杀嘛我嘛啊，那你农夫杀？就是个白，那四个格嘛你尼沃地个两嘛？ 那我爸爸呢？你我弟沟两个米是吃土瓜拌嘛？我那明明有后呢，我上来是啊，我那我上来喊你个爸弄个礼拜二拜啊，我弄我十五十八了，哥们伢侬爸爸么？我上班刚我你我弟沟留学水饺啊？你老妈明那么舒服，有啊，本来有嘛生意？是把一十八比某个老么忙啊？伯爷阿伯哥们，你那阿弟哥们你有讲么话呢？啊，阿爸么一苦年么是，一年苦年么是，阿爸就苦年人，我你们那苦是够了嘛？阿阿爸苦到我上班你喊我别来摸。 你我丢吃干粮嘛，我母的，弄完了还领养我的，别狗零食装啊！我问你马哥嘛，比母哥嘛要嘛实了不？一手就手，母哥那么娘，你老妈咪那路思维，一到九年，二十那路，是先头瓜有的子一年到一年，一万多天，一天嘛两次两次，一万多天，一天两次两次。我讲我爸爸，我弟弟嘛，我是我爸爸喊你吃嘛，我给你吃了，一那一只一我。 一直我管理处的系说我是，一当年对这么没得你，一年对这么管很长嘛不啦？一跟我下对的，一直几年嘛，关闭下腿都来了。二六八年，一那告诉我是各嘛一百八，俺咯。你那妈妈咪那六是不？啊儿子儿子嘛苦嘛？司法一思呢，弄我年你我弟，带嘛俺咯，我爸爸年你我弟俺咯白开始退做嘛，几乎都扒很忙啊嘛退，再来扒很忙啊嘛。 你们上么话说后忙啊忙，除了谁说话忙啊忙，我不忙现在给说话忙啊忙。听你的听你是啥态度啊？你呢？爸爸爸爸爸爸阿巴拉哈！衣服啥？牙膏衣服啥？衣衫衣服啥？阿巴拉哈！衣服啥？衣衫衣服啥？牙膏衣服啥？别哭爹说，我努力没管给我，我努力没我一我，我努力没一接我别说提着忙忙啊，提着么来白忙啊，一步都怕再来怕。 那么复土法也批土法了，两万的子弹。你听你，咋的嘛咋多的嘛都就这一年说，个子嘛来是八一是的白个嘛，你弄我娘，弄我爸爸，你我弟弟嘛啊，俺儿子嘛哭嘛，儿子嘛听你，听你，不撒来还六年的，听你，听你，不撒来就是去年的，你我吃我百年的，这基我百年的。 你老妈咪那老师不？一窝人爸爸在手里边带阿妹妹，是怕一手几宿，五个那么在一窝，麻裤又没裹边，一窝爸爸在爹妈家爸爸住嘛啊，你我爹嘛够银行啊，白了嘛？是怕一手的某个妈路。明明你老妈咪那老师不？弄个天子的只只人，我们一季不飞机为只只一年呢，弄么活吃啊？他就家，是怕一手的某个那么，在弄麻裤又白娘，毛都偷的，弄。 破赌博呢？你爸爸呢？我上班干嘛？你我地家里还没花去吗？你老妈没拿多少不？我的人，俺没花，花去哒。我那米国比往年嘛米牛，人家都牛不的，没收。我们一手比不大了。我的人阿们，明年过汉历节，啊，灭绝了基督教、佛教、伊斯兰教、天主教、印度教、不对印度、穆斯林、Christian。啊，今年我是那地方的，我都听见我，我老牛吃我的白我。 为了阿外面，我就头吃酒的嘛，你吃我只管。除了那天天酒，人做坐嘛，阿路边，街边阿面，路也嘛挂，山嘛挂，吃也嘛天酒坐路边嘛不多。妈咪那那点说，你只当嘛只酒，侬可以当嘛苦酒，人家只只司法意思的某哥嘛，话被拉了，啊，女嘛不怕话被丈夫那么离着撇着。 哎，出热天有马泡木不活铺马泡木五百嘛火币，咋呼啦啦啊，别嘛，能活吃都依了。你那我们米那老师不，司法一说里哈里就一几个电视的，别个嘛在活吃，哈里具体怎么你再来拍，处都怕，忙啊。一这一年生活，在你听你五十四先一挂五十来我都退我半别年生活，我那米一说里一几个差别句话，嗯，是这几个一来老干嘛的边，老多个啷么讲，弄我爸爸讲的我顶啊。 啊，儿子儿子嘛，苦嘛，他嘛八多一岁来写个嘛我，他五七百多了嘛不多，我嘞呢，明明明年了，初五嘞马哥嘛头后娘，他初二初二不怕我马哥等大五加了。一话讲明年立着皮子，我他妈在大五加了，菩萨死了在大五加了，出面我面嘛在大五加了，阿门，初二初二在大五加了，明年我们初我就是的，嗯，我是马哥喽。 明年过嘛铺萨是的，在古寺嘛阁喽。明年过嘛二了，就在古寺嘛阁喽。明年过木堂嘛，喊你去木堂嘛，我可以实现一个，一级古寺嘛阁喽，他妈娘凑着嘛局阿罗。我哩讲你四百一十里木阁嘛那？我的妈妈，四百一十里木阁嘛娘白白的不木阁阿喽？提。四百一十的木阁嘛娘白白的木阁嘛难喽。 啊！吃素伢，爸爸呢？还有伢，我爸爸，爸爸爹哥没去素，爸爸嘛，我们那爸爸别点素，阿去抓了。有的那边是吃头，二天子，云南嘛伢，买的土二四天团嘛，你吃我这边，你吃狮子；买的头吃的团，你吃我子。我在伊素这里白了爸爸，木管明年是包，我能带什么？二六百年弄那天面食嘛，夹子烧饼，送你就是带笔吃，但是做湿了的，木可喽。 Nga lo, babo, alio banya tulukamana nu nipfama nga lo. Jo ma nga tabo, nga baba li nga tel le jutama nga Baba ma nga nya abi ten sisi ma jo. Zen abi ebi e abi li mungu ni shama la tsu nga nya, baba ten sisi ma jo. Sipa iso titi kama bima nya pali sipa vi jikama pa vi jutama la tsu mi cekwa pupuli bete alo. 因为年我努娘爸爸的生啊，努个干么娘死忙啊比白点啊白命，因为出子没结婚，是怕意思娘爸爸在哭嘛个咯。为了你意思哩木个嘛爸爸比明年哈里聚哩，出日哩四大嘛爸爸的嘛，嗯有个两个嘛输了苦别么在私下图里木个多完咯。为了你爸爸，侬娘生你就说结婚，你就说那能吃个哇？ 啊，是嘛？嘛做事的，账，你说那你弄没个啊？他妈的，你退了股里，那么弄你方啊别嘛不多。明年明年过四年就做，结果你就是，计我就是没办，大嘛别别。点是俺明年，因为在佛山的木个嘛毛毛，因为你四大嘛的啊是，一举之力，立着皮在，或者做干实在的，一万四了。我上关比那么一节一时的，一万多嘛毛，因为你一能一百了，一节够嘛，十了够嘛就多一个嘛就一百了够嘛多点了。 我来你瞅上平面伢一斤芝麻芝麻伢平面，我讲话了，你过吃了我来拍车吃啊！哎，瞅上我我我皮皮我失去思路，我们伢一斤么么芝俺们路明明面瓜一斤么芝得可着了，俺们有黑面瓜面一斤可芝麻不多，早上我们拿你他。 噶，十里十只，都你们农民们，那差的后面了。出的枇杷拉罗，美国那差的农民拉出的枇杷拉嘛，伢咋都都都一级国别伢罗。伊往年一年一百嘞，出了你走到嘛？出了一句苦苦嘛国别多点嘛那罗。一厘米土和我过来不达了，你那妈咪那了是不？一厘米土二，他嘛，是你支持啥子国农农业？一。 三面一节一生，我们一户花旦六个是一万，之吃了一句口只话都别嘛不多。秘密你那嘛咪子？十八一岁的白点嘛爸爸比，怕你十六岁的白点嘛爸爸嘛输了过。我哩你爸爸哩木个嘛么个伢阿比的叔叔嘛叫，阿比的木个你什么嘛个伢？我爸爸来生啊，我还哩伢啊，我姐姐伢阿别嘛都别啊，哎么你们的点还里娘是够哩啊？俺都吃里天嘛黑子，皮里的一袋十包爸爸，我弄点木个来，过来伢我弄你块香啊。 完了，意思嘞一旦变了，我伢努不听不起电视，那我爹妈休息了，我爹母女商量，爸爸爹母娘嘛，俺咯，俺咯，你老妈咪那咯，是不？是吧？意思爹母女商量，爸爸爹母娘咯，别别咯，不然你释放意思你爸爸拼命在某个度了是俺喽。 为了你，四百意十点母女为了过胎嘛，你光母子比零，我妈的有咋个嘛嘞？母女嘛嘞表示嘛啊？哈，那何必？四百意十点可得，可有是？四百一十每天累加过许多年，四百一十花过的漂亮嘛？母子比零，我把区区你妈的有啥个嘛的？盲目女阿咪，四百一十点母女个什么咯？你那妈咪那个师傅，那我路你，十之多你，十之多你次人过那点嘛，忍不住听有娘，四百一十点体力的。 是把爷说里，我带体示阿妈啊，我骨头骨比我你们都有白疼，吃的肥嘴嘞。就是出门弄来拖长嘛，阿妈弄来体力嘛，阿妈教我些，别白疼。妈，我意思在体示体有觉咯。嘛里过头过比多了嘛，木子别里我有事了干嘛嘞？啊，木子别里我嘛力上。阿妈嘛力有是花骨的过嘛，嘛力差格么在体力上啊大姑娘意思在体力嘛嘛啊，这这这你过比体力说的，是八爷是在体力嘛啊咯？ 听妈呀，马虎头，我听嘛，上次治过病，上次三治挂，不打嘛阿罗，阿罗意思在地上面叫俺们治治治你个病，意思在地里说嘞，俺都他娘妈莫弄，我妈那边马里有手抓的，母女说俺达布，俺们马里有手抓的，兄弟个手阿达布，是怕意思在路茫茫忙啊，我说抓蛋茫茫忙，怕你是不是听你听你母娘的， <coughs> 俺媳妇都说手可以嘛，不弄啊，我的人。 花骨朵，我们路毛妈在白天嘛忙啊忙，哈，我们面试的白天嘛忙老听嘛呀，木都头伢面试里边看咯，白嘛不懂哦。阿们，制度破落的木个嘛，搞拉天土天去嘛湿次阿们我伢出十女伢嘛得花了，俺伢五上你女嘛得花了，俺伢出十你铺了那么我石头了，我伢出十你铺了那么石头。第二天呐，我伢七十就八忙哦。 以说你那不，我家妈哥妈跟我小姑娘，除了住一个被，忙啊忙，我弄的手里真你说了，俺老板娘我呢，除了带被摸么忙啊，手里我带么个那么迷茫啊。一说就说么个那么过逼，俺咯后天有大叔管我出家么逼，我啥裤子就在我那里干活年里是别的怎么弄不着呢？之前的之前的事实。 一次，我被第五俺面有台事，我呢有大说过乌拉木拉斯，我不怕不立着撇着屁股，阿克你么了喽。天里天有的是什么的父母干嘛么子？这都破路天天有娘，苏鲁别他天别娘，苏路里别弄他一边他，走路呢咋怕都怕窄了怕，没什么，随意怕。 太胖了，比多家家管。瘦了天天有人太胖嘛啊！瘦了天天有人有大瘦的，结果瘦了脸子皮子，有大了做脸着皮子。家里结果过年年年送啊送你，有大了送家里结果比多一些一百块小多一些呢，一时来吃啊，别是你我吃你果比多了，是你俺们还是个怎么讲怕吃嘛？ 太只嘛你这十、四老六十，也不好我，太只嘛嘞，我米线都没我伢，我伢五三面一年我比都浆还，可是出来水泡嘛伢烧肉腿有嘛我，你那妈咪那肉是不花钱干嘛？有啊，都吃出腿嘛太子，你只那侬带谁是我在这边腿面芝麻吃的，侬带别个呢？侬谁水啊？嘛？俺们一年五上米一点老比都浆嘛一起吃了，我不他，怕你吃不啊？人家，是怕你出来吃一个了嘛伢嘛，对面那米线都有给我。 你我地上没是一个我，哈里绝对是他妈是一个嘛呢？我啥米一年我都吃点了。我嘛那边阿们制度破了，那阿们说了天有阿们，我吃你隔壁，出是阿面呢，一五嘛哈里舅舅当哈里舅是先一个马爹，我哎把我多一是，啊有阿七时代我我哭嘛嘛刚刚，一是时代我我哭是，对我学都个的，还我没我你来排毒啊。这之外呢我学对我没事，一年低泡我都一说过嘛，去我脱的，但是。 谁十，疲劳。身体发展现在我白米，一年不吃红年食，我是手脚木脚手我咯。这个图石头，我是一只路边的树嘛，光一代豆腐的是二七里一代落了。手脚木脚手，一不吃两。扫罗米大妈热过两天又吃地瓜，够大咯。这个图石头，扫罗的裤子脱掉，扫罗的裤子脱掉，干活嘛，很天体质。 一什么带苏罗米达多了，我听你过去有啥了光毛裤子粗，裤子粗单，一单毛搞花多了是，这都不忙啊嘛阿姐娘，有大笔上毛的路皮过花费家了。你不你的说身体发的对是；你不你的说，是你你不你的说嘞，身体发的对是，一比二阿七绝了。为了外面苏罗里裤子粗单便宜是，听你的，先挂对里是你。 说八达比咱们热的，估计是绿度宽、比格喽。对，扫落叶有么年几坡度帮忙啊，再来帮忙啊，说啥年年扫落的有么年一五年马上立脚，几坡度宽就门口吃坡都加二百你说这怕的是立着、披着，就管泥绿色。一般还是那你来排毒，我这一完了下地吃嘛呗，裤子脱光呗。 明年乖乖的，地怕不乖乖种，那么就是做水土我比如那么土我就是，可是都在干活什么咯？二十五一天的干活咯，一年汗流珠光，做我的妈，那么妈都脱不但是累着皮着，最受不的呢。除了生意上班干是还我没我，下对我嘛你下对吃，我不是随便嘛，俺咯，我们那边米米可是做俺米。 先得嘛，妈咪一收一七，的妈咪的阿姆的最么就笨人啊，最又嘛吃笨人啊，先得就有了你把比老笨人啊笨的，阿姆明年吃窝头就是，吃点米子吃点柿子，让你们吃点个天嘛够了子嘛？啊吃呢？哎，我就讲嘛，伢天嘛先丢人家，八百米一年光，哥哥后嘛丢人家，大不二人家，别阿你你你是米一点嘛阿罗，你我地里吃点嘛阿罗，我那妈咪知道，说，跑出去旅游呢？

为嘞，你知道不萝娘哈了橘果，昨里妈大妈拎着皮着橘果皮多了是三年橘果，咸都给忙完了。我嘞你三年橘果咸都嘛呢，一头梳到嘛忙哦，后头一手梳到的里一茫去，生怕一手木个那么坏病了。为了你刚了点头低腿嘛，吃橘果比吃你子光，我后头有当时光按你你龄嘛弄个生我，我嘞一次第五光，我嘞你龄什么就，为了妈咪一来穿娘里别个不他。 侬讲问我后天有说嘛嘛咪嘛嘛个我，有有的说，我嘛哎嘛咪嘛嘛我，侬俩嘛没滴滴水个了我，哎我哩侬我嘛要搞花木的侬，我滴这一季咪白了，我哩阿白咪，是都坡头里边嘛，你后天我说嘛嘛嘛个我。 黑天出惹你惹出惹你我了莫落什嘛啊！出惹见你说什么？我在四怕意思就是嘞，莫个那么啊，老百嘛不多，你那嘛没那到手不？莫个都头疼嘛阿俺去吃又结了，莫个都阿俺年收了呢，哈来举三年举，怪举二年举，别嘛过嘛娘，莫个都头光嘛是怕意思苦涩的，嘛八讲嘛不懂啊多！我的你。制度不落但莫个个他，因为一说到嘛今年我第八的是你。 是把一首木个嘛，在车马个路。我说你一首一首一木个的头，你家听嘛不都白马个路。我说你明明有首歌嘛，你家听一首就是一木个的头，你可得个管，明年哈里就做嘞做别的，一季一十马个嘛土个，啥个得个管？人是把一首的亩个啷么讲？八百代堆砖嘛八百代，亩个啷么个路？除了你别的嘛堆砖嘛八百伢，哎，莫管你我地个里个，我啥了我都听人家吃吃的，你们了我都听人家是沟里伢嘛在话吃的。 立刻就给你四百一十的制度普罗的木格嘛货币，苏丹嘛只哪一那格是木格嘛货币，我多嘛阿多，妈咪天嘛那都是阿明，和天我努俩一几百嘛，苏丹嘛坐着立着劈着，一句话就在落户格是四百一十的木格嘛在确实木格的土的价值是呢制度普罗的比十得多一嘞。 天天天的是什么的？父母干嘛蒙子，我父母是法一识，侬在克想嘛，妈咪他妈把家是哪大部是法一识就是一，母干嘛在苦于思，妈干嘛比母干嘛在比你，带你把那子，就是离着皮着，怪比老么比。 四百一十过比木个嘛，带带你把那字，做完哩爸爸爸爸苦点，我们一没光，你我地个人还嘛带花吃把那字，四百一十哩木个了么，对如讲嘛爸爸在屋头提把那字，我哩是写都把那字，天明说句一思，命过别点了，提皮了字。